Жилой дом, да? А, да. Тут такая есть. Слева дверь прикольная. Нихуя! Ебать, сдалека от бедра стрельну, Видел просто силуэты бегают. Из портана попал. Так, я же дом. Блять, оху охуела гранату кинул. Блять, сука, осторожно, Олег, на первом этаже немцы. Понял. Меня через другую дверь убил, я не ожидал его там встретить отлично. Можно ну, пробовать для прикола пойти на башню сразу. Башенка, башенка. Пока не успели скупироваться. Ой, блядь, я перезаряжался на. Дай пройти, На башню пойдем на башню. Сейчас я так найду, где я. Вот, блядь, я тут. Пробивай, всех убивай. Я иду на башню, иду. Тихо. Слева, Жив еще. Граната, блядь. Отлично. А он живой еще? М плохо. Автомат справа от башни. А, убили? Хорошо. И все, доходим. Блять! просто умер и все. Нас! Наша башня. Хорошо, что я снайперскую винтовку. Башня, говорят, наша, говорят. Ага, отлично, заебись. Но я все равно поддымлю на всякий пожар. Сейчас, сука, ко мне побежит. Я тебя опять, блядь. Только что это пригодится. На башне все чисто? Убили. Отлично, Саш, ложись. Сейчас. Было чисто. Теперь можно лечь. Ну, Я кажется, его пострелил, но он меня подорвал. Да. Пошли в атаку сразу, блядь. Все, не... Тебя он подорвал, блядь. А, другой пиздец подорвал. Бабах, ёб. Бабах. А как Юка выжил, на нахуй? Я что-то юмора не понял. Как выжил Юка, прям по угоду гигрант взорвалось. Ай быстрее, быстрее, быстрее, граната, граната, граната. <laughs> Мишечек. Блин. Ай, блин, там снайпер опять на этой же, на, на башне. А на башне никого нету? Я был, на мне убили. А башня наша вообще. Блять. Не попал. Не попал. На, на. А, еще, еще. А, блять, я перезаряжался. Джон. Тихо, это а, Джон, блядь. захватили. Да, да, я да, чуть да. Джона не трахнул по твоей Ты смотри, блядь. тебя могут тут выбить, слышишь? Видишь, тут Где? открыто. А, понял, да, хорошо. Блядь, граната лежит, не знаю, не хочу подходить, пускай взорвется, не взорвется. А, Ой, подожди, подожди. Я почти стоял на нем. Так, мы с Колей башню охраняем, Олег. Блять, убил сразу же. Заходит он. Так, я там поддымил. Справа проход. Там снова дымовик сидит один. Да, да, я знаю. Ты нашел? Пулемет на греческой площади, да, под деревом, там, где наш помыл. Э, двое. Кто лежит такой тут наш? Пистолетом. Блять. Спасибо за гранату. Не успел, прости. Увидал его, но... Да блин. Я тебя еще достану, мразь. Убейте! в угол карты, сука, снайпер лежит. Он лежит, в, пацаны, в D21, блядь. Ну подстрелите его, этого ублюдка. Не могу его достать. D21, что? D21 он Д D21 ты имел в виду? Нет, D21. Раздели квадрат Д 2 на 9, на 9 частей ровных. Куда играешь? Ладно, понял. Юрант Мазур. Мазурка. Нас, сука. Стреляет он тут, блядь. Курва. О, курва. Так он кто, поляк или русский, брат? Ну, он русский. Он просто любит материться по-немецки и по-польски. Стой, куда ты пошел? Туда надо, блядь, туда нахуй. Иди нахуй, Видишь? блядь, я не слушаю, ты мне не командир. А, я же не, не в это сказал, блядь. Ой, блядь, беги, Колечка, беги. А, там еще войти можно, нифига себе. Это заебал. А это я не знал, что еще правее можно. Я даже вышел, ничего себе. О, отлично. Через дерево. А, ну, со второго. Хорош. Хорошо. Лакошечка. Ты меня еще из ППШ расстрелял. На всякий случай. Ебать, Нет, зашла. Хуяйка. Боже мой. Давай на команду. Когда поймешь. Андрюха хуево выглядел. Пошел нахуй. Ой. Sorry, sorry, sorry. Я выглядывал офигенно, блядь. Блядь, я как могу держу правую сторону. С винтовкой. Взяли. Взяли. Пойдем. Типа то, что вы взяли, уже не, не, не взять а обратно. Ну, кто там ну, да, да, эти уже не взять, да. Видишь, который серый. Есть! Блять. У нас здесь на западной стороне сами есть. Эх, они, кажется, взяли только что. успеть, успеть, бомбануть, бомбах, бомбах. Ебой, вот это да! <laughs> Короче, Коля, О, тебе в Крым теперь въезд заказан, сука. <laughs> Блять! Твою мать, у меня даже мышка улетела, сука. Как ты так стреляешь, Олег? Блять! в расстоянии меньше метра. Пожалуйста. <laughs> Нет, блядь, не э, стреляй. Бля, я шутки То есть это не топал, то, блин сука, я, я уже резать тебя пошел, блядь. Думаю, что за хуйня, ну ебаный рот. Как ты резко обернулся, блядь, на, на, на 180. Как так, нахуй? Эх ты, шопо. Он в комнате с кровати. Там она смотрю. Букер, блядь. <laughs> Отхватил ебало, просто пробегал мимо меня, блядь. Блядь, их троих на зоне. Саш, сейчас будут сбегать. Смотри. Да я, я пытаюсь сейчас подойти на зону. А, тебя убили? Меня убил безбожник гранатой. Он, видимо, знал, что я в этой комнате. Не знаю откуда, правда. Да, мне пиздец, кажется. Нет, нет! Нет, нет, нет, нет. Опа, пошел. Я думал, с той стороны с этой, но оказался с этой. Я везде бегаю. Нет, ты где-то возьми точку. Да. Коля, сзади! Коля, сзади, сзади, сзади, Коля! Охуенно э. просто. Блядь! О, хорош, хорош! Ай, блядь, давай догоняй его. Ты мне что, э, Блядь! Что за хуйня? ну как? Как такое, блядь, может быть? Ты чё, под ноги кинулся, Олег, когда убегал, блядь? Конечно. У Меня отвыбило оружие из руки, я остался как гранат. Бля, ну пиздец, блядь. Он там лежит с ППШ, прямо на лестнице. Удивительно. Но он, он, же, блядь, крыса. Почему бы ему не лежать? Специальная игра, кто кого перекрысит. Так, командный пункт отбираю. Снизу, сука, зашли. Банк, да, банк, не О, как будто бы, но... Я понял, кого-то тут читы. Если у кого-то есть читы, то это с блядь, он меня заебал. Нас, э, а, на, на, на, пираты, я думаю, тоже. Давай Скай забани. Вот пират, как он по, по мне пират так попал. один, если читы, он бухает как скотина. Я вот, я говорю, да, блядь. я допинг, допинг, нечестно. Правда, последний патрон был в обоими. Я не попал. <coughs> Не повезло. А чё ж центром? Ну, надо забирать. Оставляем центр, лангер держим? Пока да. Чё, 10 минут, думаешь, подержим? Не знаю, командира вижу. Калюнь, ты что делаешь? Скажи мне. Подхожу к командному центру, пытаюсь, по крайней мере. Сука, Олег, держи тогда лангер. Держу. Че не могу попасть? Охуенно зашел. О, бля. <laughs> На, нахуй, получи. Вудукинт меня расстрелял в упор, блядь. Виду, Виду кинт, what Кто нашел интересное место, можно держать зону. Каждый раз что-то новенькое. Какое-то место свалился. Сзади стреляют. Пошли, Скай, я за тобой. Сзади убил. Аккуратно, Коля, заходи. Я смотрю спину. Да, за нами еще гер есть. Заходим, да, рашим. Давай здесь держимся. Держи здесь, Коль. Не, не, не раш, не надо. Уголочек, помнишь, что хороший? А? Команд-центр берем. Все, взяли команд-центр. Отлично, вот. Эх, не смотрел. Отлично, отлично, Коль, да, отлично. Все, вернись назад. Ай, там Сав. Давай, давай, я встречаю его. Я <laughs> нога торчала Выходи, Выходи, Олег. Нога торчала. Сука. Да кто ж его, чего не убили-то его? Короче, ёб... Саша, прямо тут слева, слева тебя будет. Бей его. А, ну, слева, э, его. Что там такое?